તેજી એકાદ મહિના સુધી જ જોવા મળી શકે પછી કપાસના ભાવમાં મંદી સવાઈ શકે છે તેની પાછળના કારણો ઘણા બધા છે પરંતુ અત્યારે તો કપાસના ભાવમાં દરરોજને દરરોજ મણે ત્રીસથી માંડીને ચાલીસ રૂપિયાને વધારો જોવા મળી રહ્યો છે ને આજે પણ બેસ્ટ એ કપાસના ભાવ સત્તીસો રૂપિયા સુધીના બોલાયા હતા જો અત્યારે ખેડૂત મિત્રો પોતાના કપાસ વેચવા માંગતા હોય તો લગભગ માર્કેટ યાર્ડમાં સારા કપાસના ભાવ ત્રેવીસો પચાસથી લઈને છવ્વીસોને પાર બોલાતા હોય છે ને જો હલકા મીડિયમ કે ફરધસ કપાસ હોય તો તેની ક્વોલિટી મુજબ ચૌદસો પચાસથી લઈને બાવીસો રૂપિયા સુધીના ભાવ બોલાતા હોય છે ચાલો જાણી લઈએ આજના તાજા કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલોગ્રામ દીઠ આપેલ છે રાજકોટ સત્તરસો સાહીઠથી પચીસો ને આડત્રીસ અમરેલી બારસો પચાસથી છવ્વીસો ને એકવીસ સાવરકુંડલા અઢારસો ત્રીસથી પચીસો ને પાંચ જસદણ અઢારસોથી પચીસો ને પચાસ રૂપિયા બોટાદ સોળસો ચાલીસથી છવ્વીસો ને બાર ગોંડલ બારસો એકાવનથી પચીસો ને એક્યાસી કાલાવાડ એકવીસોથી પચીસો ને પચીસ જામ જોધપુર સત્તરસો પચાસથી ચોવીસો ને એંસી રૂપિયા જામનગર અઢારસોથી છવ્વીસો બાબરા સોળસો સાઠથી છવ્વીસો ને દસ જેતપુર ચૌદસો એકસઠથી સત્યાવીસો ને એક વાંકાનેર પંદરસોથી પચીસો ને પંચોતેર રૂપિયા મોરબી અઢારસોથી છવ્વીસો રાજુલા એક હજારથી પચીસો ને એકાવન બગસરા સત્તરસો પચાસથી પચીસો ને એકાણું ઉપલેટા સોળસો પચાસથી ચોવીસો ને પંચાવન રૂપિયા ધોરાજી સત્તરસોથી પચીસો ને સાત્રીસ વિંસ્યા સત્તરસોથી ચોવીસો ને પચાસ ભેંસાળ છવ્વીસોથી પચીસો ને પચાસ વિસનગર એક હજારથી પચીસો ને ચોસઠ રૂપિયા વિજાપુર બે હજાર બાવનથી છવ્વીસો ને એકત્રીસ માણસા અગિયારસોથી પચીસો ને એકસઠ સિદ્ધપુર સત્તરસોથી પચીસો ને એકાવન ગઢડા સત્તરસો પાસઠથી પચીસો ને પચીસ ધંધુકા સોળસોથી ત્રેવીસો ને નેવું રૂપિયા